Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы расскажем вам про набедренную платформу для кобуры. Изначально набедренная платформа для кобуры комплектуется креплением на ремень. Но при желании вы можете отдельно докупить переходник на молле. По высоте крепление регулируется при помощи липучки а обхват вокруг ноги регулируется одной прорезиненной стропой, которая значительно уменьшает скольжение по штанине. Обратите внимание, платформа для кобуры бывает только на правую ногу, то есть если вы наденете ее на левую ногу, то фастекс будет сзади, это не очень удобно. Фастекс пришит не напрямую, а через широкую и очень плотную резинку, благодаря чему сохраняется некоторая эластичность, но при этом платформа не болтается на ноге. Также на тыльной стороне имеются два резиновых элемента, которые уменьшают скольжение. А на лицевой стороне имеется одна линия моля шириной в 4 ячейки и две линии моля шириной в 6 ячеек. Данные платформы в различных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя, не болейте и до новых встреч на нашем канале.